عم بيشوفني دلوقتي لكل الناس اللي بتشوفني طبعا انتوا عارفين ايه اللي قدامي دوت ده wax blue كلنا عارفينه كلنا سمعنا عنه في الاعلانات انه بيغذي الشعر وبيعمل حاجات كتير حلوه في الشعر بس اللي انا دلوقتي جاي اطلع اقوله عليه ان بجد اي شاب واي بنت ما يشتروش الكريم ده ما يدفعوش فيه فلوس بجد لان انا عن تجربتي الشخصيه ان ده بيعمل قشره في الشعر بجد اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم كمان مره ان الكريم ده بيعمل قشرة في الشعر ده عن تجربتي وعن اللي انا شفته من اول اسبوع استخدمت فيه الكريم ده ماشي اولا هو ملهوش مميزات خالص خالص خالص خالص يعني بجد كله عيوب اولا بيعمل قشرة في الشعر وما بتيجي تحطه كده بعدها بتحس شعرك مدهنين كحاجة كتل تمام تالت حاجة لو ان دوت مفهوش اي حاجة تغذي الشعر خالص ده بالعكس بيقرف الشعر بيتعبه بيملاه بلاوي قشرة وعفارة بقى وشوف اللي بيحصل لك في شعرك كلنا عارفين القشة بتعمل إيه في الشعر ومش عايز اوضح اكتر بجد بجد بتمنى اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي ما يستعملش الكريم ده او اللي حابب يجربه يجربه ويشوف هو هيعمل ايه في شعره بس بعد كده ما يرجعش يندم يندم ماشي لكن الكريم دوت يعني مضر للشعر لانه بيعمل بيعمل قشره في الشعر بير... زي الجل مثلا لما بنجيب جل وما بيبقاش نوع نضيف فبيتعب الشعر جدا كمان تمام بجد كل حد بيخاف على شعره ما يدفعش فلوس في العلبة ديت هي رخيصة مش هقول هي غالية يعني ممكن تكون بخم... بعشرة جنيه او اقل كمان ماشي يعني اي حد ممكن يقدر يجيبها بس انا بقولكوا بجد ما تجيبوهاش لان ديت بتضر الشعر بتضر الشعر جدا جدا جدا كمان تمام ماشي بجد بتمنى كل بنت وكل ولد بيشوفني دلوقتي على اليوتيوب او فين اوكي او شاف ده في اي مكان في اي اجدخان وقال اجيبه واشوفه ايه بجد انا بنصحك انك ما تجيبش ده او ما تجيبيش الكريم ده تمام دلوقتي يكون خلص الفيديو بتاعنا مع النهارده بتمنى بجد بجد بجد ان انتوا تسمعوا نصيحتي وما تستخدموش الكريم دوت خالص واستنوني فيديو جاي الفيديو الجاي هيبقى للبنات وهجيب لكم زيت يا بنات خطير جدا يطول ويغذي وكمان مش عايز احكي بقى واقطع الحوار فما تنسوش تدوني like او subscribe او تدوسوا على زر الاشتراك عشان تشتركوا معايا في القناه لو ده اول مره تشوفوا الفيديو وده فعلا اول مره انشر فيديو النهارده هو دوت اول فيديو انشره وبس كده ما تبخلوش علينا بتعليق وتدوني رأيكم بجد مع الكريم دوت لكل واحد يستخدم الكريم ده و... وشاف يديني تعليق ويشوف ايه ايجابياته بالنسبه له وسلبياته بالنسبه له برضو انا بالنسبه لي ما شفتش فيه ايجابيات ولا سلبيات انا قصدي عفوا انا شفت ما شفتش فيه ايجابيات انا شفت كله اللي فيه سلبيات يعني كلنا عارفينه هو انا بالنسبه لي يعني برايي فيلا اشوفكم بخير في فيديو جديد والى اللقاء